Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać moją toaletkę i jak wiecie, ja nagrywam z komputera, z mojej kamerki, bo, bo no i to dla mnie niezręczna sytuacja, bo w sumie za bardzo nie wiedziałam jak to nagrywać. Dobra, więc zacznę. Okej. Okay. No i Так, моя моя таска. Сначала уже она так. Не выглядит, выдаем вам показывать. А тут точка, я уже раньше такого не было. Уже тоже Это уже я либо два Я что-то хотел сказать. Я вот i pewnie tak widzicie tutaj, to mam na przykład takie różne ups, rzeczy. Wypadło. Drugie wypadło. Przepraszam Was, ale to jest dla mnie niezręcznie. No i tutaj jak widzicie mam jakieś takie te kolczyki i bransoletki zepsute które są do odprawy. Jakieś mydło. Takie... O. Taki z aloesu. I tu jest takie pudełko, jak widzicie, to w tym pudełku jest... E, tam jest... ta... No... No, lusterko to jest taki dezodorant w kulce. Tu mam pasty, puszczyki, jakąś maskarę, w tym o mam gąbki. A to jest nic dentystyczna. No jest bardzo fajna. Więc tutaj się zmierzymy trochę niżej. To nie wiem, czy widzicie, tu mam jakieś takie rzeczy. Na przykład mam szczotkę, yy, mam pędzelek, E, mam taki, tak, taki cień do powiek, jakąś tą do, e, gąbkę. To jest takie jest do depilacji, takie są do no, nóg. To jest takie do mycia twarzy. <laughs> Fajne. No i tam są balsamy z tyłu i perfumy. Tutaj niżej mam kremy. tutaj mam na przykład takie mleczko, czyż takie coś, nie wiem czy widzicie. No, chyba piszę mleczko. Tu mam jakieś perfumy, takie. Nie wiem czy widzicie. No i tu jest 20 anti-acne, taki tonik. Um, tu jest takie coś przepraszam was, ale bardzo mi się ciężko nagrywa. Coś takiego Iwona Kramderowskiego widzieliście na filmie, jest takie z Body Shopa coś, taki dezodorant. Mam z tyłu jeszcze dezodorant, o tu. Tu mam dwa, mam dwa mydła i w tym kociczku są moje pasty. No i tutaj mam na przykład jakiś krem, taki znowu z Mam rozświetlacz do twarzy i ciała mam krem znowu. Trzy w jednym. Mam maseczkę taką. Yy, znaczy nie maseczkę, tylko taki filmik jakby. On ma tu, jest taki fajny. Mam tu znowu z Body Shopa takie w kulce. Yy, I to, to jest taki płyn też, taki to też matuje fajny. No i taki z Rexony dezodorant. No i tutaj odżywka z tyłu poukładam. Poczekajcie momencik, muszę to poukładać. Ups. Jezus Maria, ale ciężko naprawdę. Przepraszam bardzo. Okay. I trochę sobie taką taka szufladka. Pokażę w niej tak mniej więcej mam. Na przykład... No, muszę. O to tak. Okej, okay. no ja nadal tak wygląda. To mam takie rzeczy. To przyklejamy na podmawce. Tu mam jakieś korale. Tu mam jakieś takie różne rzeczy, na przykład bransoletki, na przykład kolczyki jakieś. Yy, piniczki tu są. Dwa, jakiś naszyjnik srebrny, który jest też do odprawy, bo jest zepsuty. No i tak mniej więcej to wszystko. Złożę tam. No i jeszcze... Tak. No i... Aha, jestem tu. No i to gdzieś... No i to tak mniej więcej było wszystko. No i następnym odcinkiem będzie Room Tour i bardzo ciężko mi się nagrywało, tylko to mogę powiedzieć, no i cześć.